La societat mercantil el contracte de societat mercantil és el nucli, el que vincula a diferents persones que posen un fons patrimonial comú per explotar un negoci o una empresa amb la finalitat de guanyar, de guanyar diners i de repartir-se'ls. Aquest és l'essència o l'esperit del que és una societat mercantil. El que passa és que en dret s'accepta que aquesta activitat també la facin altres societats que no volen repartir-se els guanys amb ells mateixos, sinó que els posen a disposició d'una fi comuna.